ओम नमः शिवाय तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है आज एक बहुत ही विचित्र घटना घटी मेरे एक सब्सक्राइबर हैं उनको मैंने हमसा हैंड भेजा था तो आज मैं थोड़ा बिजी चल रहा था कुछ अनुष्ठान करने थे तो उसके बाद जो है जब मैं फ्री हुआ तो मैंने देखा कि उनकी बहुत सारी कॉल आ रखी थी तो जब मैं फ्री हुआ मैंने उनको कॉल किया और उनसे पूछा कि क्या बात है तो उन्होंने मुझे बताया कि आपने जो दो हमसा हैंड भेजे थे वो गायब हो गए हैं तो ऐसा बहुत ही विचित्र केस है कि हमसा हैंड अपने आप गायब हो जाए और जो हमसा हैंड थे वो दो थे अगर एक गायब हो तो भी माना जाता है कि गिर गया होगा टूट टाट के गिर जाते हैं लेकिन एक साथ दोनों गायब हो जाएं ये तो बहुत बड़ी विडम्बना है कि कैसे हो सकता है ये तो देखिए जो हमसा हैंड होता है वो कुछ इस तरह से बनाया जाता है कि जो भी अला बला आ रही हो या फिर कोई भी संकट हो कोई भी भारी से भारी संकट हो वो उसको अपने ऊपर ले लेता है तो मुझे जब हमने ये बनाया था हमसा हैंड तो उस समय पर मैंने उसको ब्लैक मैजिक के लिए बनाया था कि अगर कोई किसी भी प्रकार का कोई भी नकारात्मक ऊर्जा हो या फिर कोई ऐसी कुछ चीज़ हो जो कि हानि पहुंचा सके तो जो मेरे सब्सक्राइबर थे उनकी क्षति ना हो उन पर कोई आँच ना आए तो इस तरह से उसको प्रतिष्ठित करके मैंने उन्हें दे दिया था और आज नए साल में मुझे ऐसा सुनने को मिल रहा है कि उनके जो दोनों हमसा हैंड थे वो टूट गए हैं तो देखिए अब गायब हो गए हैं मिल नहीं रही है कैसे हो सकता है और दोनों एक साथ हो जाएं बहुत ही अचंभित करने वाली बातें हैं और एक मेरी क्लाइंट थी नोएडा से तो उनके साथ भी ऐसा ही हुआ जब उन्होंने हमसा हैंड पहना तो कुछ दिन तक उनके साथ सब कुछ बेहतर होना शुरू हो गया फिर एकदम से वो हमसा हैंड टूट गया तो बहुत ही विचित्र केस आ रहे हैं कि हमसा हैंड जो है वो टूट जा रहा है गुम हो जा रहा है तो ये कोई मतलब ये कोई इन कोइंसिडेंस नहीं है इसमें कोई समानता नहीं है ये जो चीज़ें हैं ये नेगेटिव एनर्जीज को सोख लेती हैं अगर आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा है या कोई दूर बैठा आपके घर पर कुछ हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहा है तो हमसा हैंड वो अपने ऊपर ले लेता है और क्योंकि सारे सिद्ध किए होते हैं और ऐसे नक्षत्रों में किए हैं जैसे सूर्य ग्रहण हो गया होली दिवाली इन सब पर हम इसको सिद्ध करके रखते हैं तो वो जो नकारात्मक ऊर्जा है वो मेरे क्लाइंट को मेरे सब्सक्राइबर को क्षति नहीं पहुंचा पाती और जो हमसा हैंड है वो टूट कर गिर जाता है या गुम हो जाता है तो जब भी कभी ऐसा हो तो ये मानिएगा कि आपकी जो जान है वो हमसा हैंड ने बचा ली है जब भी कभी मैं कोई आपको यंत्र बना कर दूँ प्रोटेक्शन के लिए और वो एकदम से गायब हो जाए मिले ना टूट जाए तो ये समझिएगा कि आपकी जान उस यंत्र ने बचा ली है बहुत से ऐसे केस आते हैं कि गुरु जी बस मैंने बहुत टाइट बांधा था फिर भी कहीं गुम हो गया टूट गया या गायब हो गया तो ये इसी वजह से होता है कि जो नेगेटिव एनर्जीज हैं उनको बिल्कुल कतई नहीं पसंद कि हमसा हैंड आपके पास हो और अगर घर में कोई भी ऐसी बुरी आत्मा हो किसी ने कुछ किया कराया हो या फिर कोई दूर बैठा आपका हित ना चाहता हो आपसे द्वेष रखता हो और अपनी काली नज़र आपके परिवार पर डालता हो तो भी ये जो हमसा हैंड ये टूट जाएगा और जितना जल्दी हो सके आपको एक और हमसा हैंड पहन लेना चाहिए या फिर जब तक ना मिले तब तक आपको हनुमान चालीसा के 11 पाठ रोज़ करने हैं ये आप कीजिए तभी जो है उनकी शक्तियाँ जो है आपका बाल भी नहीं बिगाड़ पाएंगे और बहुत से ऐसे केस भी आते हैं जिनमें कि लोग जो हैं इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करते लेकिन जब ये चीज़ें सामने आती हैं तब उन्हें विश्वास होता है तो अगर आपके घर में भी आपको लगता है कि किसी ने कुछ किया कराया है तो हम हैंड को ज़रूर ऑर्डर कीजिएगा और उसे पहनिए और फ़र्क जो है आपको पहले ही दिन से दिखना शुरू हो जाएगा अगर सिर भारी भारी रहता हो किसी काम करने में मन ना लगता हो तो भी आप एक बार इसको पहन के देखिए और फिर देखिए ये जो बुरी नज़र है ये आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएगी अक्सर क्या होता है कि जब आप अच्छा करते हैं आप एक बेहतर जीवन जीते हैं तो उससे ईर्षा लोगों को पैदा हो जाती है कि ये हमसे इतना समृद्ध कैसे है हमसे इतना अच्छा कैसे है कैसे ये सुख चैन से जी रहे हैं तो आजकल जो लोग हैं वो अपने दुख से दुखी नहीं है दूसरों के सुख से दुखी है तो ऐसे में क्या होता है कि नज़र लग जाती है आप बिल्कुल ऊंचाइयां छू रहे होते हैं और एकदम से नीचे आ जाते हैं तो अगर ऐसा कुछ हो कि आपकी चलती चलती दुकान बंद हो गई हो या फिर कोई एक्सीडेंट हो गया हो एकदम से लोग बीमार पड़ने लग गए हों तो ये कुप्रभाव होते हैं कुदृष्टि के इसको ठीक करने के लिए हमने कुछ ऐसे यंत्र बनाए हैं जिनको पहनने के बाद आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा इस तरह की जो औषध है वो देखने में तो सिंपल लगेगी लेकिन वो जो काम करेगी वो बड़े बड़े डॉक्टर भी नहीं कर पाएंगे अभी एक हाल ही में केस आया था मेरे पास जिस पर कि दवाइयाँ लगनी बंद हो गई थी डॉक्टर जो है वो हाथ खड़े कर चुके थे कि अब ये एक महीने से ऊपर जीवित नहीं रह सकते डॉक्टरों ने लिख कर दे दिया था लेकिन भाग्यवश उनका जो है मुझसे संपर्क हुआ और मैंने उन्हें एक हमसा हैंड बना कर दिया इसके बाद जो नज़ारे थे जो उन्होंने बताया मुझे कि जैसे ही उसने हमसा हैंड पहना उस दिन से उनकी तबीयत में सुधार होना शुरू हो गया तो ये एक मैं इसे चमत्कार ही कहूँगा कि जो विश्वास करेगा वो पाएगा अगर आप अधिक विश्वास करते हैं इन चीज़ों में तो आपके लिए ये चीज़ें सार्थक साबित होंगी अगर दो अगरबत्ती जलाने से घर में सुख शांति बनी रहती है तो मैं कहूँगा कि वो दो अगरबत्ती जला लेनी चाहिए कई लोग बीमारियों में इतना पैसा लगा देते हैं और अगर उसी जगह पर आप एक छोटा सा हमसा हैंड पहन लें तो कभी बीमारियां हो ही ना अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाने के लिए आपको चाहिए कि आपका जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहे क्योंकि चाहे आप लाखों के मालिक हों लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य ही ठीक नहीं है तो उनको खर्च कौन करेगा उनको भोग भोग कौन करेगा तो इस तरह से सबसे पहले आपकी हेल्थ आती है और हेल्थ को जो चीज़ें ख़राब करती हैं वो है किसी की बुरी नज़र टोने टोट के अगर आप इसे मानो या ना मानो लेकिन ये फिर भी बैकग्राउंड में एप्लीकेशंस की तरह काम करती रहती है और आपके जीवन को बिल्कुल नरक बना कर रख देती हैं आप अगर अच्छा खा रहे हैं अच्छा पहन रहे हैं तो ये स्वाभाविक है कि लोगों में ईर्ष्या पैदा हो जाए और ऐसा होने से आपका चलता चलता व्यापार ठप पड़ जाएगा आपका कोई वाहन होगा उसका एक्सीडेंट हो जाएगा जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं उनका काम होता है कि आपके जीवन को बदहाल कर देना और मैंने तो ऐसा भी देखा है कि कई बार जो लोग हैं वो प्रोजेक्ट कराते हैं दूर से कि इस आदमी को हमें बर्बाद करना है तो इसमें षटकर्म में मारण विदेशन और उच्चाटन ये तीन कर्म होते हैं जिसमें कि हम किसी दूसरे को दूर बैठे चाहे वो विदेश में ही क्यों ना बैठा हो वहाँ से भी हम उसे ज़मीन पर ला सकते हैं तो भूले भटके कुछ लोग ऐसा जो है यत्न कर जाते हैं तो उसमें जो है सामने वाले की ज़िंदगी बिल्कुल ख़राब हो जाती है उच्चाटन में तो यहाँ तक होता है कि आदमी पागल हो जाता है तो ये विद्याएं कुछ ऐसी हैं जिनका दुरुपयोग वर्जित है फिर भी चंद पैसों के लिए लोग ये सब करते हैं और इनसे बचने का एक ही उपाय है हमसा हैंड हमसा हैंड को पहनिए तो आपके ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार का काला जादू नहीं कर पाएगा कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके पास टिक ही नहीं पाएगी और यदि कोई करना चाहेगा तो वो चीज़ रिवर्स होकर उसी पर लग जाएगी इतना पावरफुल इतना बढ़िया यंत्र है ये हमसा हैंड तो इसकी पावर्स देखकर मैं अचंभित हूँ क्योंकि जिस जिस को मैंने दिया है उसकी ज़िंदगी इसने संवार दी है अगर आप इसे ऑर्डर करते हैं तो तीन चार दिन में ये आपको मिल जाएगा ऑर्डर करने के लिए कॉल कीजिएगा triple nine two eight four सोलह पच्चीस आप व्हाट्सएप पर अपनी फ़ोटो नाम और डेट ऑफ बर्थ ये भेजिएगा तो आपकी राशि के अनुसार मैं आपको बना कर दूंगा और इसे धारण कैसे करना है वो सारा कुछ आप मुझसे फ़ोन पर पूछ सकते हैं किसी भी तरह की जानकारी के लिए कॉल कीजिएगा या व्हाट्सएप कीजिएगा धन्यवाद